चालू कर चालू कर पटान हाथ लगा ये हाथ बैसठ पैंसठ हो कटे दहन है कैमरा Thank you.

गाड़ी के कुछ हो जाता तो फिर तो मालूम हाँ बने का हाथ देख उसने बोले सीख रही अच्छा, क्या <laughs> जाएगा <laughs> तुम बलवान हो भाई नहीं कर नहा तैसे लगन गंज साफ सुथरा लगन है <laughs> समझ नहीं आज लगा थोड़ा से aja kak apa udah cerita Santis kan. Bor lain nih, दे बिना बोरा के बोर नहीं हुआ छह बोरे लगे अरे यार भूला गए नहीं यार हमने यार तो कितना बोरा चाहिए कितना बोल छः हाँ? छः चाहिए ना तो बारह ला बारह लेना भी एक आठ हो काम चला लेना हाँ? काट हुई तो चला ले वही काम लेना घर के लात ला घर थोड़ा सा आधा किलोमीटर है ज्यादा दूर नहीं देख तो एक काट हुई फिर बदली कर लूं लूँ हाँ हाँ वही काटते हां हम हाँ, हाँ, ला ला वही ला मैं नया बोरा मंगात ना सोसाइटी से काम पूरा कपड़ा दे एक ठका बस एक ठका एक ठका तो कौन ज़्यादा दूर नहीं है घर वो दिखा वही है वो लाही बस वो ठुमुक के घरे रही कुछ भी कुछ भी कही देना भाई हाँ अबे भूपेंद्र के पापा भी नहीं ले ना कहाँ ला क्या सरकारी बोल बोरा काम चले लगा ले Then